Dawna cerkiew pod wezwaniem Przeświętej Bogarodzicy w Chyrowej. Cerkiew w Chyrowej Bieszczady sfilmowana 12 sierpnia 2013 roku we wtorek prześliczny drewniany obiekt prawdopodobnie wyznania prawosławnego obiekt sakralny zaraz zobaczymy jak wygląda z bliższej odległości jeszcze inne ujęcie cerkwi chwyrowej wygląda na to, że w tej chwili służy ona jako kościół rzymskokatolicki niestety nie sfilmuję wnętrza cerkwi, ponieważ jest ono dzisiaj zamknięte